लगाउने है मन त लगाइदिएको Ha ha ha! एकछिन म माथि पऱ्यो काठमाडौँ त एकपल्ट चढ्नु पऱ्यो ल एकपल्ट चढ्ने हो कुदाउने हो गर्ने हो घोडा <laughs> ल ल पहिला खोल्नु कपडा Yeah, <laughs> <laughs> ल खोल्नु खोल्नु खोल्नु खोल्नु पहिला हेर्नुहोस् होला राम्रो रहेछ

भिडियो क्यामेरा राम्रो खै छिप्नु होला ठन्डो है त्यहाँ ठन्डो यार 啊，这俩的人。不都是俩的？对，我来忙着，我来忙着。 पहिला चढाउनु पर्छ त बाटो छोडिदिँदा भयो भयो सकियो भयो भयो ल ल ल आमा 허세 산다? 이때 떠올랐냐? Hadi hadi hadi. अच्छा हिरा मजा क्या खोजे खामान हिसा कटा लामा फेरि